В арабском языке слова могут иметь разные окончания в зависимости от того, какая их роль в предложении. Сегодня мы будем брать слова и изменять их окончание для того, чтобы потренироваться – в чтении разных видов тануина. А дальше сами финал бой тануин. Второй урок по теме тануина. Ба фатхаба, лам фатхала, бала, ха тайнихун хун, балахун свежие финики. балахун, Свежие финики. балахун, Свежие финики. Да фатхада. Лам фатхала. Дала. Ха фатхатайни хан. Далахан. Далахан. Далахан. باء فتحة با لام فتحة لا بلا ها كسرتين حن بلح بلح بلح زاي فتحة زا با فتحة با زبا دال ضمتين دون زبد بيما زبد بيما زبد بيما زاي فتحة زا با فتحة با زبا دال فتحتين دن زبدا زبدا زبدا زبدا زاي فتحة زا با فتحة با زبا دال كسرتين دين زبدين زبدين زبدين زبدين فا فتحة فا ميم ضمتين من فمن فمن рот فمن рот فمن рот فا فتحة فا ميم فتحتين من فمن فمن فمن فمن فا فتحة فا ميم كسرتين من فمن فمن فمن كاف فتحة كا را فتحة را كرا زاي ضمتين زن كرا زن вишни كرزن вишни كرزن вишни كاف فتحة كا را فتحة را كرا زاي فتحتين زن كرزن كرزن كرزن كاف فتحة كا را فتحة را كرا زاي كسرتين زن كرزن كرزن كرزن قاف ضمقوا با ضمبوا قبوا لام ضمتين لون قبول Передняя часть. Лицевая сторона. Кубулюн. передняя часть, лицевая сторона. Убулюн, передняя часть. Каф, даммаку. Баф, даммабу. Убу. Лам, фатхатайни, лан. кубулан Кубулян. Кубулян. Кубулян. Каф, даммаку. Ба, даммабу. Убу. لام كسرتين لن قبول قبول قبول قبول دال ضماد با ضماب دوبو را ضمتين رن дубурун. Тыльная часть, задняя сторона. Дубурун. Тыльная часть, задняя сторона. Дубурун. Дубурун. Тыльная часть. Задняя сторона. Даль ضمادو. با ضمابو. دوبو. را فتحتين رن. دبورا. دبورا. دبورا. دبورا دال ضمادو با ضمابو دب را كسرة نيرين دبر دبر دبر دبر ها فتحها ذا الكسرة ذي هذي را ضمتين ر هذير болтливый هذير болтливый هذير болтливый ها فتحها ذا الكسرة ذي هذي را فتحتين رن هذي رن حذرا حذرا حذرا ها فتحها ذا الكسرة ذي هذه را كسرتين لين هذه لين هذه لين لين لين ها فتحة ها دال كسرة دي هادي با ضمتين بن هادي بن с длинными ресницами. Хадибун, хадибун, хадибун. С длинными ресницами. ها فتحة ها دال كسرة دي هادي با فتحتين بن هادي بن هادي بن هادي بن ها فتحة ها دال كسرة دي هادي با كسرة تينيب هادي بن هادي بن هادي بن هادي بن كاف ضماكو تا ضماتو كوتو با بن كتب kutubun книги kutubun kutubun книги kutubun kutubun kaf bamaku ta bambatu kutu ba fathataini ban kutuban, kutuban. كتبا كتبا كاف ضماكو تا ضماتو كتب با كسرتين بن كتب كتب كتب كتب صاد ضماس ها فتح ها ضماح صحو فضمتين فن صحف جيط صحف جيط صحف صحف صاد ضم صو ها ضم حو صحو ف فتحتين فن صحفا صحفا صحفا صاد ضماص صو حا ضمّا حو صحو فا كسرتين في صحف صحف صحف صحف شين فتحة شا نون كسراني شاني عين ضمتين عن شنيع мерзкий, противный. Фу, фу, фу, противный, мерзкий. شانع شانع Противный, мерзкий. شانع مفتي شين فتحة نون كسراني شاني عين فتحتين عن شانيعا أوي أوي أوي شانيعا شانيعا شانيعا شين فتحة شا نون كسراني شاني عين كسرتين عن شنيع شنيع شنيع شنيع Ох, ох, что ж делать-то, а? نون ضمان قاف فتحة قاف نوقا طا ضمتين قن نقاط نقاط точки نقاط точки نقاط точки نقاط نقاط نون ضمان قاف فتحة قاف หนูกองปอสถาไตนีปนหนูก็ปนหนูก็ปนหนูก็ปนหนูก็ปนหนูก็ปนนูนบอมนานุก็สถาก็หนูก็ปอ كسرتين طن نقاط نقاط نقاط نقاط با فتحة با صاد فتحة صاد بصا را ضمتين رن بصر زلينيه بصر زرينية بصر زرينية بصر بصر بصر با فتحة با صاد فتحة ص بصة را فتحة رن بصرا بصرا بصرا بصرا ب فتحة ب صاد فتحة ص بص را كسرتين رن بصر بصر غين فتحة غ را فتحة را غرام قاف ضمتين قن غرق потоп наводнение غرق غرق потоп наводнение غرق غين فتحة غ را فتحة را غرام قاف فتحتين قن غرقا Uh-oh. Что же теперь скажет мама? غرقا غرقا غين فتحة غ را فتحة را غرام قاف كسرتين قن غرق Что же это? غرق غرق غرق شين فتحة شا كاف كسرة شاكي سين ضمتين سن شاكي سن Несговорчивый Своенравный Шакисун, Шакисун, несговорчивый, своенравный. Шакисун, шин фатхаша, кяв кясроки, шаки, син фатхатайни сан, шаки сан. شاكسا شاكسا شاكسا شين فتحة شا كاف كسرة كيم شاكي سين كسرة كسرتين سين شاكي شاكسين شاكي شاكسين Sin dammesu Ra dammaru Suru Ra dammateynirun Sururun Кровати Sururun Кровати Sururun Sururun Кровати Sururun Кровати Син даммесу را ضمار سور را فتحتين رن سرورا سرورا سرورا سرورا سرورا سرورا شين ضماس را ضمار سور را كسرتين رن سرور سرور سرور سرور را ضمار كاف فتحاك روك با ضمتين بن ركب كاليين ركاب كاليين ركب ركب كاليين كاليين را ضمار فتحك روك با فتحتين بن ركبا ركبا ركبا ركبا را ضمار فتحك روك با كسرتين بن ركابين ركابين ركابين ركابين ركابين جيم فتحة جا ميم فتحة ما جامع لام ضمتين لون جمال فيرب الود جمال جمل верблюд. جمل верблюд. جيم فتحة جا ميم فتحة ما جمع لام فتحتين لن جمالا جمالا جمالا جمالا, جمالا جمالا جيم فتحة ج ميم فتحة ما جما لام كسرتين لين جمال جمال جمال جمال سين ضمة سو با ضمة بو بو لام ضمتين لون سبول пути дороги سبول سبول дороги سبول пути дороги سين ضم سو با ضم بو سبو لام فتحتين لن سبولا سبلا سبلا سبلا سين ضم س با با ضم ب سب لام كسرتين ل سبل سبل سبل سبل سبل